aniga oo ku hadlaya magaca aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya islamarkaana gudanaya waajibaadkayga ku cad qodobka toddobaad ee xirhoosaadka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan halkan ku caddaynayaa inuu madaxweynuhu ku dhaqaaqay tallaabo halis gelinaysa jiritaanka dastuuriga ah ee heedaha dowladda federaalka soomaaliya isagoo si ula kac ah u sameeyey xadgudubyada soo socda kow hor istaagid xilgudashada baarlamaanka federaalka soomaaliya kaasoo u xil saaran dib dibu eegista ansixinta wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka iyo qabashada afti dadweyne oo si kama dambaysa loogu ansixiyo dastuurka ku-meelgaarka ah. dastuurka dalka madaxweynuhu wuxuu tallaabadaas ku balal maray habraaca wax kabeddelka dastuurka ku-meelgaarka ee ku qeexan cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka ku-meel ah. wax ka bedelid qodobo dastuuri ahna waa howl xeerdejinta xeerdejin kamana mid aha awoodaha uu dastuurku u igmaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya saddex madaxweynuhu ku xadgudbay kala soocidda awoodaha dowladeed ee xeerdejinta fulinta garsoorka sida ku cad qodobka saddexaad ee dastuurka ku-meelgaarka ah farqadiisa afraad ee dastuurka madaxweynuhu wuxuu jebiyey waajibaadka dastuuriga ah ee ku cad qodobka siddeetan iyo toddobaad kaasoo xeerinaya inuu madaxweynuhu gudanayo waajibaadkiisa si waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka islamarkaana uu yahay ilaaliyaha mabaadiida aas-aasiga ee dastuurka ay ka mid tahay kala soocidda saddexda awoodood ee dowladaha dowladda sidaa daraaddeed xeerka uu madaxweynuhu soo saaray wuxuu baalmarsan yahay dastuurka ku-meelgaarka ah mana laha waxraad wax raad sharci ah go-aan kasta oo ku saabsan maareynta iyo ansixinta dibgo dastuurka waxaa si gaara ah ugu xil saaran labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sida ku cad qodobka lixdan iyo saddexaad tirsigiisa e a iyo qodobka toddobaatan iyo koowaad dastuurka kumeelgaarka iyo habraaca dastuuriga ah ee ku qeexan cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka aada iyo aada baad u mahadsantihiin waxaan isleeyahay dalku wuxuu u baahan yahay sharciga in la raaco haddii sharci la raaci waayo wax jirayaa ma jiro ma aha oo keliya arrintan oo keliya ma aha qodobada fara badan oo kale ayaa jira aad iyo aad baad umahadsantihiin